Arkadaşlar bugün sizlerle çok ilginç bir şey göstereceğim. Stres çarkı. Vallahi ben hemen aldım. Kırtasiyeden aldım. Stres çarkı İngilizce'de Fugit Spinner. Stres çarkı. Şu an stresim uçup gitti. Bir de ne güzel dinliyor. Bir de size kombolarımı göstereyim. Baş parmağıyla tutuyorum. iki parmakla tutuyorum. hızlı döndürebiliyorum. Çok hızlı dönüyor. Stres çarkı. Efekt çok güzel yalnız. Ne güzel dönüyor. Şu an stresim uçup gitti rahatladım. Ekranda gözüküyor şu an. Kanka zümrütler gibi. Ama 3 tane değil. 7 tane olması lazımdı. İşte yedili pervaneli stres çarkı yapsalar. Hala döndürmeye devam ediyorum. Hemen durdurdum. İşte video bu kadardı. Çok kısa bir video. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Şuradaki çıkan videoma tıklarsanız Persmart videoma gidebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.